Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Mr. Akang Kali ini Akang akan kembali bercerita seorang sosok yang sangat jenius Dari negeri seribu satu malam Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas Dan kali ini Akang akan bertutur kisah tentang kejujuran yang begitu sangat hebat dan tangguh yang dimiliki oleh Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas selain memiliki pemikiran yang sangat jenius, selain memiliki kekocakan dan kejenakan yang cukup menghibur masyarakat, serta kadang-kadang membuat senyum baginda Raja Harun al-Rasid, beliau juga ternyata memiliki kejujuran yang begitu sangat luar biasa serta dapat dipertanggungjawabkan. Kalau seandainya Abu Nawas hadir di masa zaman now sekarang ini, pasti seluruh insan yang ketemu dia melantunkan satu kata kejujuranmu dapat dipercaya dangdut itu Maya Oke tidak lama-lama lagi kita menuju ke kisah Abu Nawas yang sangat jujur Pada suatu hari Abu Nawas menggeluti kegiatan sehari-harinya bahwa dia adalah seorang pencari kayu di sebuah hutan Beliau pergi pagi dan pulang sore. Modal beliau di dalam mencari kayu adalah satu buah kampak. Dan kampak itu pun cukup sederhana. Tidak seperti zaman sekarang. Ketika tukang kayu zaman sekarang sudah sangat lengkap alat-alatnya. Ada mesin potongnya, kemudian ada pahatnya, ada kampaknya, ada goloknya bahkan ada alat-alat lain yang menyertai kelengkapan alat si tukang kayu tetapi uniknya Abu Nawas dia tetap bekerja dengan giat serta bekerja dengan tekun dan melaksanakannya dengan penuh kejujuran walaupun dia hanya memiliki satu alat yaitu kampak yang sederhana itu pun kalau kata bahasa keren mah Kampaknya udah pada gompal. Suatu hari, ketika Abu Nawas mencari kayu bakar ke hutan, dan setelah mendapatkannya, dia ikat dan dia jual. Dan di saat menjual itu, dia sejujur-jujurnya berkata kepada si pembeli bahwa kayu bakar ini tumbuh di hutan adalah milik yang maha kuasa. Adapun saya mencarinya ke sana adalah dengan jasa. Maka kalian cukup membayar jasa saya. Sekiranya berapakah yang menurut kalian pantas untuk jasa saya dalam mengambil kayu bakar dan membawanya ke tempat ini sehingga kalian bisa memanfaatkan kayu bakar ini. Aku tidak menjual kayu bakar ini. Nah, disanalah Masyarakat dan penduduk merasa senang karena Abu Nawas menjual kayu bakar itu bukan menjual kayunya, tapi dia hanya ingin dibayar jasanya dari mengambil kayu-kayu tersebut dari hutan karena dia mengatakan bahwa kayu-kayu tersebut adalah ditumbuhkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kejujuran Abu Nawas tersebutlah sehingga kejujurannya itu sampai dilihat oleh para jin <laughs> dan no, no, no, no. sehingga pada suatu hari ketika para jin melihat kejujuran Abu Nawas mereka berdialog dan mereka ingin menguji kejujuran Abu Nawas terjadilah dialog di antara para jin Wahai Raja Jin, kami sebagai anak buahmu telah menyaksikan Abu Nawas begitu sangat jujur. Kalau semakin banyak orang yang jujur di dunia ini, maka kita akan semakin berat menghadapi mereka. Hmm. Jadi bagaimana kita harus bertindak? Sebaiknya kita coba Abu Nawas untuk kita uji. Kalau kejujurannya itu palsu, maka dia tidak akan menularkan kejujuran yang sebenarnya pada makhluk sejawat dan sekitar dia yang lainnya. Dengan demikian, maka kita akan mudah menggoda orang-orang agar menyimpang dari kejujurannya. <clears throat> kalau begitu kalian harus segera mencari tugas di antara kalian untuk menguji coba Abu Nawas kalau begitu kamu saja jin biru wah saya kagak kena <laughs> no, no, no, no. tingkatannya sudah cukup berat lalu siapa yang mau bertugas saya yang akan mengujinya raja jin hmm, jadi kamu jin oren <laughs> ya saya jin oren yang akan mengujinya baiklah kalau begitu kamu uji kejujuran Abu Nawas baik raja jin nah ini jin yang ditugasin sudah punya rencana dan trik untuk menguji kejujuran Abu Nawas Berangkatlah jin ini menuju hutan karena memang dia tahu percis. setiap harinya Abu Nawas selalu mendatangi hutan untuk mengambil kayu. Kita kembali kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas di pagi hari setelah nyeruput segelas kopi bersama sebatang udun, kembalilah dia berangkat e, menuju hutan untuk mengambil kayu. Setelah sampai di hutan, maka dia melihat-lihat pohon kayu. Tengok kiri, tengok kanan, mencari kayu yang layak ditebang. Nah, kemudian dia mengambil kampaknya sebelum ia menggunakan kampaknya untuk menebang kayu. Ternyata jin Oren tadi meniup kampak dari tangannya. Terlemparlah kampak tersebut ke dalam jurang. Wah ini Abu Nawas bingung. Waduh, kok tiba-tiba terlempar ini kampak saya. Waduh, ke dalam jurang lagi. Wah susah ngambilnya bisa berabe nih repot hari ini bisa kagak dapet kayu ini makan apa nanti keluargaku di rumah anak istriku sudah menanti waduh jurangnya dalam banget lagi ketika Abu Nawas dalam kebingungan seperti itu tampillah jin oren tadi yang bertugas akan menguji kejujuran Abu Nawas ini jin langsung menjelma menjadi seorang yang berpakaian serba putih dan berjanggut kalau bahasa sekarang mah ulama lah ulama maksudnya nah, kemudian menghampiri Abu Nawas dia berkata Assalamualaikum Abu Nawas langsung menjawab Waalaikumsalam uh, siapa kakek gerangan hmm, saya adalah pengembara yang lewat daerah sini saya lihat kamu sedang kebingungan kenapa Abu Nawas menjawab betul kek saya kebingungan karena kampak saya jatuh ke jurang itu kek sementara saya harus mengambil kayu untuk saya jual uh, untuk makan anak istri saya di rumah. Saya bingung bagaimana cara mengambil kampak saya yang jatuh ke dalam jurang itu. Lalu jin yang meniru kakek-kakek tadi menjawab, Hmm, itu soal gampang. Saya akan mengambilkan kampak kamu. Kamu tunggu di sini. Kakek bisa? Hmm, tidak semua orang bisa, tetapi saya bisa turunlah si kakek tersebut lompat ngambung nawas dulu lompat coy langsung diambil ya namanya anjing lompat langsung ke atasnya terbang lagi nah setelah sampai di hadapan Abu Nawas ya Abu Nawas bingung oke uh, cepat amat <laughs> itulah bedanya orang-orang dengan saya waduh luar biasa ilmu kakek mantapnya luar negeri waduh segep bener dah luar dalam hmm. ini kampak kamu sudah saya ambilkan dan si jin ini menguji kejujuran Abu Nawas dengan kampak emas dan kampak perak pertama yang ditawarkan kepada Abu Nawas adalah kampak emas ini kampak kamu Nawas bilang, bukan itu kek, itu bukan kampak saya. Kampak saya biasa-biasa saja, kampak jelek. Tapi aku menemukan kampak ini di bawah jurang sana. Ini kampak sepertinya terbuat dari emas. Daripada kamu susah-susah nyari kampak kamu yang jelek, ambillah kampak ini dan pakailah kampak ini. Kalaupun engkau tidak memakai kampak ini, ini kan terbuat dari emas. Bisa kau jual kampak ini, lalu kau berikan uangnya kepada anak istrimu dan kau tidak usah mencari kayu bakar lagi. Tidak akan capek dan tidak akan lelah lagi. Abu Nawas menjawab, tidak eh, itu bukan kampak saya. Kampak saya jelek. Saya hanya ingin tetap menggunakan kampak saya karena apabila saya menggunakan kampak itu itu bukan kampak saya maka kayu-kayu yang saya dapatkan tidak halal dan tidak murni haknya ini jin bingung waduh berapa nih keluarin lagi jin satu lagi nih kampak perak menurut jin siapa tahulah rada turunan dikit mah dia kegoda gitu bebannya dikit gitu apakah ini kampak kamu saya juga menemukan kampak ini ini kampak perak kayaknya nih mungkin ini kampak kamu Abu Nawas menjawab lagi bukan teh itu bukan kampak saya kampak saya menjelek udah pada gompal gagangnya juga kayu udah kecil jelek bukan itu kek bukan kampak saya tapi apalah bedanya kampak anakku kamu ambil saja kampak ini ini perak harganya lumayan walaupun tidak semahal kampak emas tadi kamu dapat menjual kampak ini kepada orang-orang besar dan kamu tidak usah lelah lagi bekerja mencari kayu Abu Nawas kembali menjawab tidak kek itu bukan kampak saya saya tidak ingin menggunakan kampak orang lain atau yang bukan hak saya untuk mengambil kayu bakar karena saya mengambil kayu bakar ini kemudian saya jual dan hasil jualan itu uangnya saya berikan kepada anak istri saya saya berikan kepada keluarga saya saya gunakan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya tidak ingin kalau bukan hak saya saya raih dan saya pegang serta saya berikan kepada keluarga saya biarlah saya mencari kampak saya ke dalam jurang sana walaupun harus diketemukan dua tiga hari kemudian karena saya tidak ingin mengambil hak yang bukan hak saya ini jin bingung goreng benar-benar ini kejujuran Abu Nawas dapat dipercaya apa udah nak kalau begitu saya berikan satu kampak lagi pasti ini kampak kamu sebenarnya tanpa kamu juga saya temukan Abu Nawas langsung nyelingkuh nah ini bener baru kek kampak saya terima kasih kek waduh saya dapat kembali mengambil kayu nih kek itu Jin langsung nyerah dia bilang kejujuran kamu dapat dipertanggungjawabkan karena kamu jujur maka kampak perak dan kampak emas ini pun aku berikan sama kamu silahkan kamu ambil akhirnya si kakek yang tadi menolong Abu Nawas alias jin itu pergi meninggalkan Abu Nawas dan Abu Nawas mengambil kayu serta pulang ke rumahnya dengan membawa tiga buah kampak kampak yang dia miliki yang sudah jelek yang gompal yang sederhana beserta hadiah kampak perak dan kampak emas. Begitulah kejujuran. Sangat berat memang apabila dilakukan dan dipikul dalam kehidupan. Tetapi kejujuran memiliki makna yang sangat tinggi. Dan kejujuran adalah harga diri dan kepercayaan dari orang lain terhadap pemilik kejujuran itu tersebut. Akang akan mengakhiri kisah ini dengan pantun tahu dipukul pasti ancur dimakan sama ketan begitu berat memikul sifat jujur karena jadi musuh setan satu lagi satu lagi Selandap selundup nyari kencur Eh mengapa dapatnya bubur Selama hidup tak pernah jujur Jasad menangis di dalam kubur